want your head, I want your nose, I want your hat over my face. I want to drink another cheese, I want to don't need a de Guys J'en ai connu Des mieux que toi Mais aucune ne m'a renversé Rien que la vie Elle est pas drôle